E aí galera do canal, aqui é o Zubit com mais um vídeo. Se inscreva no canal, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like. Hoje eu vou jogar uma rank 3x3 aqui, Twitch Storyline. E tô de veiga, cara. E é a única rank de que eu não peguei ouro ainda. Então, gente, deixe seu like aí, compartilhe, vamos que vamos, que a gente vai ver essa bagaça. Beleza, gente? Então, vamos lá, o Jax começou o jogo com o Gabriel. Alô, alô, eu tô tentando copiar o link do barulho aqui não, pra ver. Ih, cara, ah, deixa, depois eu passo pro rapaz. Eu tô de Veiga contra uma área. Vou apanhar que nem puta, não vou? Opa! gasta tua então, mana, filha. Só vou, só vou estacar, porque depois eu vou te explodir, cachorra. Toma. Diz-me, me clique. Perdi o um minion, rapaz. Opa. Ah, errei o minion. Fia, puta. Filha da puta que é agressivar mano, né, sua vaca. Ô, Jax. Quer vir aqui Oi. pegar ela por trás? Pera aí, deixa eu vou. Aí, gente. Eu tô pensando em fazer um... Um novo combo. Opa, vamos lá, vai lá, vem cá. Chega aí que a gente mata ela, filho. Eu tenho incendiar, tenho tudo. Tô um nível acima. Vou cair. Fechou, vaca? Tá bom, gastou tudo que tinha ela. Tem um lock aqui, ó. É, eu vou prender, se eu prender ela de novo, dá pra matar, hein? Então, deixa eu rodando uma machado. Ah, deixa, deixa. Vai, vai, vai. Ó, tem um carinha ali, ó, sai. Sai ali, eu vou em cima do cara. O cara meteu o louco, hein? Escreve o Discord pra ele, pô. Só escreve, só. Só o link final que ele precisa pro cara. Pera aí, eu tenho que ver lá. É que eu tô no meio da rota, tô gravando e vai ficar ruim de pegar, entendeu? Sim, sim. Deixa aí base daí eu pego. Passo aqui. Calma. está aqui 21. Tá bom. Tô sem mana. Né? Aí, quer pegar essa leva de mim aqui, cara? Daqui a pouco. Peraí, eu vou pegar o Scott agora. Beleza. Dá pra te matar ela ainda. Eu tenho... Esquece, esquece, esquece. Gastei a mana. Ela tá sem mana e eu também. Ó, minha mid. Vou adiantar essa rota aqui. é, preciso mais daqui, hein? Manego. Manego. Dá tá pra nós matar. Dá. Mas se tu vier, né? Tô indo, tô indo, sim. Vou passar um Discord pro cara ali. Ah, ela gastou ult, ela gastou ult, ela gastou ult. Gastou? Gastou. Ela gastou porque ela tentou me, me beitar, ó. puxa Tá sem mana. Ela gastou, te gastou tudo. Trouxa. ai gente, eu não jogo muito bem não, então... Não sei se dá pra me ter matado ela, que, alguma coisa, pelo menos não tô morrendo, hein. Vou ir pra base agora. Joguei os meninos pra debaixo da torre dela. Eu acho que isso é o certo que gente tinha que fazer, né? Fechar um murelo agora, né? Fechar um murelo agora. E o que, que eu acho que eu vou fazer? Esse é, fechou só um murelo e vamos lá. E o Caim tá aí. Sai daí, sai daí, a Ari tá aí. No Nucleum também. Só sai, só sai. Aí, eu tenho que pegar o altar, cara. Nossa. Deu muito dano. Nossa, farmei um, hein. Bom. Caralho, que jogadinha foi feia, mas deu certo. <laughs> Eu flechei pra cara dos caras, tu acredita, mano? Só pra dar um aqui atrás. Quem diria que isso ia dar certo, hein, Meu Deus do céu. Assim, né? Vou pra base agora. Então, vou ali, ó. Então, gente, eu acho que a gente vai conseguir ganhar. Eu só acho. Tem então, uma leve impressão. É um Vigor. Cara, é um Vigor e um. um Zed. Se não ganhar. Aí é só nós abandonar o joguinho. Então, acho que dá pra ganhar sim. pegar ela? Pera, acho que não dá. Dá, dá, dá sim. Ah, calma aí. Relaxa, relaxa, segue aí. Eu só joguei o bagulho pra tu não vir. Vou formar, vou formar. Vai, ah, forma aí. Aí, prende ela. Ih, caralho. Ixi, Maria. Esse Zé jogou bem agora, hein? Meu, tu viu <laughs> isso? Tu viu isso, mano? Saiu é com nada de vida. Vamos levar a torre. Eu achei que eu ia morrer. Nossa. Tá. Nokia, sempre foi forte, né? Nokia tá jogando, é, filho. O bicho sempre foi forte. Pergunta se o cara vai é vir Discord. Hum, esse Veiga é bom, cara. Esse Veiga é bom. Esse Veiga é bom, rapaz. Tô indo aí. Relaxa, filho. Aqui eu me garanto já com ela, rapaz. Eu quero ver ela me solar. Só quero ver. final né, que flechou. Nocturne flechou. Todo mundo flechou nessa porra. <laughs> Aí, o ruim foi que não deu range meu R, senão tinha matado. igual, tá ligado? E acabou o jogo pra ela já. Devia Tui. Próximo jogo, pede pro cara do Discord. Assim, né? Nossa, fui explodido. Será que eu mato essa área? Eu acho que não. Ela tá sem ult. O Nocturno foi estou, estourado, Nocturno. Filha da puta, cancelou uma habilidade minha. Mata ele, mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Mata, mata. Não, tu... Tu morreu agora. Né? Tu morreu. Relaxa, relaxa, relaxa. Ah, tem uns um de pau duro. Uh. Uh. Ih, ih, e, e, Incendiar. É. Deixa eu usar um incendiário. Vamos ver esse Zed, vamos ver se Zed jogando, vamos ver o Zed jogando. Vai matar. Pelo, pelo amor de Deus. Se ele matar, é God. Se o Zed matar, é God. Se o Zed matar, é God. Mas onde eu tô? Quase. Matou. Ih, eu errei tudo. Eu errei tudo, viado. Eu ainda flechei, cara. Eu ainda flechei pra matar. Nossa, ninguém viu isso. Ninguém viu isso. Ai! Eu morri. E eu morri. Será que eu mato esse Nock? Mata, tá sem ult, tá sem porra nenhuma, gastou tudo. Eu vou me lá então. Nossa, tu, tu tem que apertar, tu já gastou o bagulho na hora errada esse, esse rodada de machado. Mano, mano derruba essa torre, filho. Derruba essa torre, mano. É um hit na torre. Derruba. Derruba. É flush torre é nossa, filho. Flush torre é nossa. É nossa, caralho. Boa. Agora corre. a pena. Tá Ai, o R não saiu. É, filho, tô jogando mal. Tô jogando mal. First Break, né, pelo menos. Vou flashar é uns Onions, filho. Tô sendo campado, esse Zé de falar que vem Discord, mas não vem, caralho. Esse Zé... Eu vou ficar... Deixa a ah, eu vou ficar só aqui, ó. Vou ficar só aqui, só. Fica aqui só de boa. Nossa, matou. Zed matou? Matou. Esse Zed, esse Zed é mito, cara. Esse Zed é mito. Meu Deus, esse Zed é mito. pelo amor de Deus. O Zed joga. Né? Tentar pegar. Pega. Se for eu. Aí, que eu vou levar tudo aqui, filho. Leva, leva. Vou levar. Tá minha. Tá Aí tá base. Deixa eu cair, caralho. Quero, quero cair bem pra cima, rapaz. Quero ver ele me matar. Ai, caralho. Ih, caralho. O Caim não, mas no Nocturne me mata. Tenta levar aqui Foca o objetivo. Eu Tô tentando, cara. ouvindo? Sim, sim. Ah, tá, tranquilo. Tá, tá, tá. Cara, Porra, um carinha aqui. A gente tem que ganhar esse jogo, filho. A gente tem que ganhar, não importa como. Tô indo pra aí, vai. Relaxa. Nossa, esse Zed mitou. Boa, Zed. Não, mas quase. Relaxa que eu tô tudo por trás. Uhul! Ai, que bosta. Vocês que cagaram tudo, filho. Vocês foram pra cima deles por quê, velho? O... Zé, ele saiu bem louco. Mas deixa eu sair de você, se não tivesse sido bem louco. Meteu louco, hein? Aí, link. Puta que pariu. Manda de novo. Discord.gg Ó, eu vou te soletrar aí. Soletra, vai. Discord.gg barra .gg barra UD UD DS DS 19V 19V Z9V. Isso. Só? Dois. Assim. Assim? Isso. Vamos lá. A gente vai ganhar. Aí, tu, tu conseguiu pegar a tua conta da, da do PB? Não, eu nem, nem criei, tá ligado? Nem tentei, pô. Mas eu consegui criar a minha. Nossa, ah, vai tomar no Solada, solada, solada. filha da puta! Pelo menos eu fiz meu trabalho. Eu falei que pela areia nunca ia ser solada. <laughs> e não foi. Assim. Quero ver a areia me solar, rapaz. A areia não me solar não, rapaz. Nossa, eu sou o único tá cagado nesse game. Tá Quem? tô Eu. Por quê? 4. 4 tá cagado mesmo. E eu que tô 3-6. Estamos sendo carregados pelo Zed. Qualquer é uma história, filho. Eu acho que o único que não é me história é a Ai, cuidado pra não te estourar meu coração. <laughs> Depois que eu te estouro, já era. Pô, é aquele, aquele ditado lá, vou tá novo. Poxa, não tá indo. Né? Quem é? Acho que tem que ser igualzinho que tá lá. Espera esperar acabar a partida aqui. Dá é pra gente colocar ele aqui. Vamos lá. Ou oh, caiu, caiu, caiu, caiu. Cara, essa... Essa merda de mundo. Filha da puta! Morreu, morreu, Tom <laughs> Pelo menos eu tirei a área da, da conversa. Vai, Zed, vai, Zed. Ping não vai. O Zed tava com medo. soletrar, soletrar que nem tá lá. Tá. Discord.gg barra o que vai? O minúsculo. O quê? U. U, T maiúsculo. U, T maiúsculo. DS. Minúsculo? Isso. DS minúsculo. Z maiúsculo. Z maiúsculo. 9. 9. Maiúsculo. E a gente vai perder essa aqui, gente. A gente vai perder. A gente vai perder. Mas pela área eu não fui solado, gente. Nossa, a área tá com... Ah, vai fazer pistola hashtag a área. É bom pra área. Pistola? Não. Nunca vi. Cara, eu não fechei nenhum item até agora, tá certo? Pelo menos a, o meu eu tô matando. Ó, oh, eu acho que o cara entrou. O cara entrou, Tá me ouvindo, amigo? Sim, aí tu, tu pode falar também. A gente tá gravando, mas pode falar, tá? Não tem vergonha não, hein? Ó, ó. O Nocturne aqui. Me ajuda! Me ajuda, gente! Agora chegou o Zed pra imitar. Vai, gente. Mata esse Caim, caralho. Que merda. Tá bom. Cara, eu tô literalmente na merda. Na tu, moral. Tu não tá mesmo. E <laughs> esse Jax é o Jax mais Zed. cansado que eu vi. Aí, Zed, tem Mickey mas aí, tem micro? Não precisa ficar com ele na boca não, pode soltar e falar. Não precisa se engasgar com ele, filho. Sei que tá na hora de mamar madeira, mas não precisa não, pô. Conversa com a gente, dá um oi. Ah, o Zé o Zé não fala com a gente não. eu não gosto de papo. O foda é que já tá dormindo. Ah, tá. fala embaixo. É que nessa hora é, tá na hora de mamar, entendeu? Aproveitar que não tem ninguém vendo, né? Fechei pistola aqui. Vou pegar uma trindade. Dá pra ir, Zed? Nossa, já vazou. Sai com vida. Duas, duas Ih, carai. Bosta. Apertei os olhos sem querer. <laughs> Ih, tomou um apagão a tela. Ó, viu? Se eu não tô vivo, vocês não fazem nada, velho. Se eu não tô aqui, vocês são nada. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha a merda. Olha a merda. O, Nocturne carregou eles. Fazer o quê? Ah, mano, é que o Nocturne e os dois, vêm lá da casa do caralho, meu irmão. É muito roubado essas porra. É, é, o Nocturne é a porra do <coughs> Deixei vou agora que eu fechei meu primeiro item ali, tá ligado? Ah, eu vou lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, filha. De boa, de boa. Aí, gente. Se inscreve no canal, compartilhe e a gente perdeu. <laughs> Não tem muito o que falar, a gente perdeu.